ci troviamo a Roma nel liceo eh, Ennio Quirino Visconti. Eh, oggi abbiamo assisto, assistito a questo mh, mm, scambio culturale con eh, le Hawaii. Nostro, io faccio parte del coro, il nostro coro già da molti anni eh, partecipa a questi scambi culturali. Questa esperienza è stata molto interessante, mm, sulla musica appunto noi condividiamo questo, questo piacere, questa passione che per noi eh, in Italia purtroppo eh, non è eh, la, la, musica non è una materia eh, scolastica, quindi ehm, se noi facciamo musica è solo per il puro piacere di fare musica. from the Kaiser High School's band and orchestra. And it's really cool to be in Italy because there's so much culture and there's so much history behind Italy. And it's also a really good experience for us to be able to play with the chorus because we're able to connect through music. And it's cool that through music, we're all connected and it's, it's just a really good experience to be able to um, see these two different cultures and see how well they can connect to each other.